I can't think of a, a more powerful way to Ja, so ganz ehrlich, wenn das so weitergeht mit ich werde schwer dass Nord Stream ganz aus dem Spiel nimmt. Ist das eigentlich mit unseren Freunden, damit die Alliierten besprochen worden? Is that something that is being discussed with allies? Is that something that's being contemplated? Absolutely. And as, if, as you recall from the July U.S.-German statement, that was very much Selbstverständlich haben wir das mit unseren Freunden aus Deutschland besprochen und im Juli haben wir ihnen das vorgetragen und sie sind angeblich auch dabei und machen mit. Na bist du deppert, holla da raus. So again, direct impact is one thing, but I'm, I'm literally talking about rolling back von Ulland, ich meine aber nicht äh, irgendwie nur äh, so peripher. Ich meine, aus nehmen, springen, weg, rolling back, hast du mich? I think if President ja, also wie gesagt, wenn die Russen wirklich äh, in die Ukraine marschieren, dann ist die Pipeline-Geschichte ein großes Versprechen, Ehrenwort. Ich, jede Victoria, Mama. Wie war das mit dem Hoferrat, wenn das stimmen sollte? Aber die Nullern, die ist der Knaller.